Genesis Lab, hein, c'est ce que vous avez pendant les trois mois. Genesis Lab, c'est quoi L'objectif, c'est de produire ou de revisiter, de reprendre, de retravailler euh, votre business plan sur cinq ans. D'accord Et avec établir un, modèle clair et une stratégie qui reprend l'ensemble du, du, projet. Donc c'est vraiment, c'est travailler ce business plan, travailler sa stratégie, et c'est de sortir avec une, euh, je dirais, un plan d'action, un plan d'action de votre, de votre projet en termes de marketing, de vente, euh, euh, d'aller au marché, euh, de développement produit qui puisse être acceptable et reçu. Les actions pour ça, <coughs> c'est que sur trois mois, en fait, vous avez 35 workshops et qui sont effectivement établis, répartis sur, sur 9 semaines. Donc, pour le premier mois, on revoit la, proposition de valeur, on regarde la segmentation, on regarde un peu les premiers éléments d'éléments de, de, marché, et on voit comment effectivement agir et se comporter euh, dans une, dans une optique un peu euh, lean et, agile, et on pratique le pitch. Le pitch, on verra juste après, le, dans euh, le module qui vient après, c'est comment vous allez influencer les personnes. Le deuxième mois, vous allez travailler plus sur votre équipe, et la notion de leadership. Euh, je, moi j'étais chef de, enfin porteur de projet, hein, donc on est audité, on voit si vous avez capacité A ou pas, et ça c'est important. On va voir sur le financement, sur le, le, le, le, modèle d'affaires et euh, tout ce qui est euh, les aspects, tout ce qui touche aux aspects juridiques. Le troisième mois, il y a en fait un séminaire de trois jours pour finaliser le business plan et la roadmap qui seront présentées qui seront présentées en fait euh, lors de, du comité de sélection. Chaque mois, en fait, pendant ces trois mois, il y a un shaker. Ce qu'on appelle le shaker, c'est que vous rentrez et euh, il y a 10 personnes en face de vous qui vont vous secouer. Qui vont vous secouer, c'est-à-dire qu'ils vont vous poser des questions sur tous les éléments en fait de, votre projet. L'équipe, le produit, euh, les finances, le marché, on euh, pose des questions et, en fait le but c'est euh, ben, d'évaluer un que vous êtes sûr euh, que, le, que, le, finalement le projet avance et deux, que vous soyez capable en fait de répondre aux questions que vous allez avoir quand vous allez pitcher, que les, gens veulent, veulent avoir plus d'informations sur votre entreprise, encore une fois, pour, pour pouvoir y contribuer. Et puis également, ben, si vous avez besoin de, de de labo pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, développer ou pour, pour aller un peu plus loin dans la recherche de votre produit, de votre prototype, etc. On peut vous mettre, peut vous mettre en relation avec différents labos du plateau de Saclay.